わお提督にプレゼンツね最新鋭ョン、阿賀野出撃よ いよいよアガノの出番ね待ってたんだから じめまして根の日だよいよいよアガノの出番ね Спасибо. 阿賀の方としては当然のでも ちまくね 僕の力なんて些細なものさこの網とそう提督のおかげだよ 木が、綺麗。勝利僕の力なんて些細なものさこの雨とそう提督のおかげだよ 秋月型防空駆逐艦艦隊祈祷です